аялдар тууралуу беш кызыктуу факт биринчиси аялдар жаш бала сыяктуу башында качан сүйлөр экен деп аябай күтөсүң бир аз убакыт өткөндөн соң качан токтотоор экен деп каласың экинчи аялдар деңиз сыяктуу качан тынчтанып качан толкун болорун эч качан билбейсиң үчүнчү аялдар кока кола сыяктуу зыян экенин билесиң бирок кайра кайра иче бересиң төртүнчү аялдар термус сыяктуу тек қашан өтіп кеткен проблемаларды ыссығынша сақтап тұра береді бешинчи аялдар гүл сияқты қаншалық көңіл бөліп қараған сайын ошончолук ачыла береді салам алейкум